Pergilah engkau ke negeri yang subur dan ramai manusia di sana. Di sana ada peradaban yang hebat dan luar biasa. Engkau bawa tentera-tentera engkau. Maka mereka pun datang ke negeri itu. Negeri itu bernama Negeri Melaka. Matang mereka dengan pasukannya. Maka terjadilah pertumpahan darah. Maka pada tahun 1511, akhirnya Sultan Mahmud Shah terusir. Maka kalau sudah disebut Melayu, awal asal muasal adalah negeri Melaka. Kiri kanan kerajaan-kerajaan Melayu yang datang selepas dia jatuh. Apakah Islam jatuh hilang di atas muka bumi Allah dengan hilangnya Melaka?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 Nah saya penasaran sekali bagaimana istilahnya yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ya pasal pengajaran daripada sejarah Melaka yang mana Melaka ini memang mendunia ya kan teman-teman semua bahkan ya kan di setiap penjuru dunia ini mengerti dan tahu bagaimana istilahnya sejarah daripada Melaka pada dulunya kejayaan daripada Melaka ini guys ya nah langsung saja guys saya sudah penasaran kita upload videonya let's go 14051511 Oke. Okay. 1405 1511 bukan nomor handphone tapi itu adalah 106 tahun tegak berdirinya Kesultanan Negeri Melaka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parama artinya orang yang berkuasa. Iswara artinya raja. Parameswara orang yang berkuasa di atas semua raja-raja. Bahasa Arabnya bahasa Arabnya yang berkuasa itu sultan diambil dari kata sultah tapi yang dipakai terjamahnya bukan bahasa Arab yang diguna adalah bahasa Persia Shah Shah artinya Raja makanya ada nama orang Muhammad Shah Ahmad Shah Riayat Shah Mahmud Shah Mansur Shah semua raja-raja ini menginduk kepada dia orang putih menyebutnya Alexander oh. Alexander the Great tapi manakala dia sampai ke Arab disebut dengan Iskandar maka dipakailah nama Iskandar Shah bahasa Sanskertanya Parameswara bahasa Arab dan Persianya Iskandar Shah oh alangkah indahnya nama nanti kalau saya punya anak lelaki lagi saya akan bagi nama Parameswara Iskandar Shah Masya Allah, Masya Tabarakallah. Allah. Sesiapa yang ada ingin punya anak, bagilah nama kerana nama adalah doa. Suatu ketika dia berjalan hendak berburu, maka dia tengoklah dia bawa anjing-anjing untuk berburu. Dalam agama Islam berburu bila kita didik ini ajar dengan baik, tangkap, dia tangkap. Berhenti, dia berhenti. Maka dibolehkan berburu. Manik ketana kalban siapa yang memelihara anjing bila dipakai untuk berburu atau menjaga kebun boleh tapi bila hanya dipakai untuk memperturunkan hawa nafsu hanya hobi suka saja maka tiap-tiap hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud Allah. satu bukit Uhud itu panjangnya tujuh kilometer. jadi kalau ada orang memelihara anjing satu hari amalnya dikurangi tujuh kilometer. Tujuh kilometer, amal dia pula satu meter habislah amal titik-titik hari. Betul. Maka dia bawa anjingnya untuk berburu, tapi dia tengok di tempat itu berbeza. Biasanya anjing mengejar pelanduk, tapi hari itu ada seekor pelanduk yang menyipak kepada anjing-anjing itu. Dia nak berpikir ini nampaknya tempat ini amat sangat baik. Maka dia pilihlah tempat itu untuk membuat sebuah kerajaan besar. Sebelumnya dia terusir dari sebuah kerajaan besar selepas diserang oleh Siam dan Majapahit. Maka selepas itu dia buat harum semerbak. Bak kata pepatah Melayu di mana ada gula di situ ada semut. Berdatanganlah orang sebab negeri itu begitu indah. Berada di tepi laut, ikan-ikannya besar, tanam-tanamannya subur, pokok kelapa melambai di tepi pantai. Semua ingin datang datanglah orang Arab, datanglah orang Cina, datanglah orang Persia, datanglah orang India. Rupanya harum semerbak bunga yang wangi itu tercium oleh seorang lelaki di Eropa, non jauh di sana. Lelaki itu bernama Emmanuel I. Maka dia panggil seorang kaki tangan kerajaannya bernama Diego Lopez. Lopez itu nama orang orang daripada Portugis bukan Lopez Pulut yang dibagi kelapa itu itu, itu enak itu dia panggil Digo ke sini engkau sekejap Digo Lopez pun datang pergilah engkau ke negeri yang subur dan ramai manusia di sana di sana ada peradaban yang hebat dan luar biasa engkau bawa tentera-tentera engkau maka mereka pun datang ke negeri itu negeri itu bernama negeri Melaka Sesetengah orang mengatakan Melaka sebab dia berhenti di bawah pokok kayu. Pokok kayu itu bernama Melaka. Tapi yang lain pula berkata Melaka diambil dari bahasa Arab. Laka. Artinya bertemu. Melaka tempatnya orang-orang bertemu. Memang di sinilah tempat yang paling strategik bertemunya berbagai macam suku, bangsa dan agama. Dua-duanya boleh dipakai. Lalu kemudian sampailah Diego Lopez ke negeri ini. Disambut dia. Begitu orang Melayu, orang Islam mengajarkan menyambut tamu. Tak tengok sukunya apa, tak pandang agamanya apa, tak dilihat warna kulitnya bagaimana. Selama dia balik, selama dia baik, selama dia beradab, maka disambut dia dengan sambutan yang luar biasa. Maka datanglah Digo Lopez disanggup, tapi rupanya lagi-lagi bak kata pepatah orang Melayu, tamu yang baik disambut baik, tapi tamu yang tak baik apa yang terjadi dikasih hati meminta jantung selepas dia dikasih hati jantung pula ingin dia rebut mahu tak mahu maka mesti ada perlawanan akhirnya selepas Diego Lopez melawan datang pula pasukan dia dari Goa tentera Portugis yang sama bernama lupa pula nama dia Alfonso ujung namanya susah saya nak membacanya al barbecue kah apa nak? matang mereka dengan pasukannya maka terjadilah pertumpahan darah maka pada tahun 1511 akhirnya Sultan Mahmud Shah terusir tapi rupanya bumi luas alam takun ardullahi wasi'atan bukankah bumi ini luas fatuhajiru fiha maka pindah kalau sempit di tempat yang lain kalau terusir dari satu tempat dia pindah ke bintan tapi rupanya tamu yang awal disambut baik ini tak membalas budi mereka serang juga sampai ke bintan bintan itu sekarang di kepulauan riau saya setahun sekali bagi tazkirah ke pulau bintan bagi saya pulau bintan ini berkesan luar biasa indah cantik tapi yang paling membuat berkesan durian murah-murah di bintan mereka kejar sampai ke bintan hancur bintan selepas Melaka mereka luluh lantakkan mereka hancurkan Sultan Mahmud Shah sampai ke Bintan mereka kejar sampai ke Bintan akhirnya Sultan pergi ke Riau Daratan sampailah dia ke sebuah negeri bernama Kampar Kampar ah, itulah tempat tinggal kami hari ini saya tinggal menetap di Kabupaten Kampar Riau Provinsi Sumatera Indonesia jadi kalau disebut kenapa Ustaz datang kemari? Saya sedang datang berjumpa menelusuri sejarah, menengok saudara-saudara dan sahabat-sahabat. Allah. Oh, kita dengar waktu Isya. Kita teruskan selepas yang satu ini. Jangan ke mana-mana. 600 tahun yang lalu azan yang kita dengar tadi sudah 600 tahun azan tak pernah berhenti berkumandang di tanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kalau sudah disebut Melayu, awal asal muasal adalah negeri Melaka. Kiri kanan kerajaan-kerajaan Melayu yang datang selepas dia jatuh. Apakah Islam jatuh hilang di atas muka bumi Allah dengan hilangnya Melaka? Tidak begitu Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. A'udzubillahi rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an Islam ini, kami juga yang akan menjaganya. Bagaimana Islam berkuasa 700 tahun lamanya di Andalusia? Hilang Islam dari kerajaan Andalusia, hilang kerajaan Andalusia di Eropa, tapi Islam tak hilang. Hilang di Andalusia, bangkit di Turki. Begitu juga yang terjadi. Ketika hilang Melaka, apakah hilang Islam? Tidak. Keturunan daripada Sultan Mahmud Shah membangkitkan lagi. Datanglah kerajaan Johor. Kemudian kerajaan-kerajaan keliling ini. Maka di kirinya ada Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini ada kerajaan Siak. Di bawah Siak ada kerajaan Pelalawan di bawah Pelalawan ada kerajaan Jambi di bawah kerajaan Jambi ada kerajaan Palembang kerajaan Melayu Nun di Sumatera di atasnya pula ada kerajaan-kerajaan Melayu di sebelah kanannya ada Pahang di atasnya ada Kelantan di atasnya lagi ada pula kerajaan Fatani Tajuk kita malam ini adalah bagaimana indahnya bersyariat bagaimana indahnya menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertama dari sejarah Melaka adalah Islam mengajarkan tak boleh berputus asa. Kalaulah orang Melaka berputus asa, sudah lama Melaka ini sepi sunyi, tak ada lagi masjid, tak ada kumandang azan. Tapi apa yang terjadi? Islam tetap tegak berdiri. Islam mengajarkan la tai'asu min rahmatillah jangan pernah berputus asa. Pelajaran pertama indahnya bersyariat tidak mengajarkan putus asa. Putus beras orang boleh hidup tiga bulan. Putus air orang boleh hidup tiga hari. Nauzubillah kalau naik air laut itu ke darat habis semua air tawar kita masih boleh hidup tiga hari. Tapi kalau putus asa, putus harapan, orang hanya boleh hidup tiga detik. Satu, dua, tiga. Dia cari pokok kayu, terjun, mati. Ya kalau mati, kalau setengah mati, maka jangan putus asa. Orang-orang yang dulu mendirikan kerajaan ini, umat Islam yang begitu hebat, mengajarkan kepada kita bahawa mereka tak berputus asa. Bila satu lubang rezeki ditutup, Allah bukakan 99. Bila satu negeri dikuasai, maka Allah bukakan negeri-negeri yang lain maka dibukakan Allah pintu-pintu rezeki yang lain. Jangan berputus asa. Datang Portugis, balik Portugis, datang Belanda, balik Belanda, datang British, balik semua. Tapi umat Islam tak ada yang stres, tak ada yang depresi. Mereka tetap berusaha. Apa kata Tengku Umar daripada Aceh? Istri Sultan uh, Iskandar Shah itu daripada Pasai. Pasai itu adalah Aceh. Itulah makanya hubungan Pasai dengan Melaka ini berkali-kali Sultan Iskandar Muda datang ke Melaka. Dari Aceh atas Sumatera datang dia kemari. Lalu kemudian ketika dalam satu perjalanan dari Samudra Pasai Aceh, dia singgah ke sebuah selat. Di situ ada tanjung berbalai-balai. Negeri itu disebut dengan nama Tanjung Balai. ada dua Tanjung Balai Karimun di Riau satu lagi Tanjung Balai lalu kemudian dia melikah dengan seorang perempuan bernama Putri Selendang Ungu dari hasil pernikahan itu lahirlah seorang lelaki bernama Abdul Jalil itulah dia Sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan di Sumatera Sultan Abdul Jalil hubungan baik dengan Pasai Aceh Islam datang pertama kali sampai di ujung Sumatera bagian atas sampailah ke negeri ini Hubungan-hubungan baik silaturahim ini mereka jalankan sampai hari ini. Walaupun kita terpecah belah oleh sebab daripada penjajahan ini. Tapi tak pernah ada putus asa. Datang tsunami menghantam. Apakah umat Islam menjadi kafir kepada Allah? Tidak. Mereka tetap tegak berdiri. Penjajahan manusia datang, mereka tetap kuat. Alam datang, mereka tetap kuat. Siapa yang mengajarkan mereka? Indahnya bersyariat, tidak pernah putus asa sebab dia selalu serahkan semuanya kepada Allah dia angkat kedua tangannya dia berkata Allahu akbar dia tak pernah takut mati salah seorang pejuang di samudra pasai itu bernama Teku Umar apa kata Tengku Umar kalau aku mati aku menjadi syahid kalau aku hidup kalau mati aku malam ini berperang dengan Belanda aku akan mati syahid kalau aku hidup besok pagi aku akan minum kopi. Dia melihat hidup ini simple. Dia melihat hidup ini kecil saja. Karena bagi orang beriman, engkau pergi ke tepi laut. Pergi ke tepi laut pantai kota Melaka. Masukkan ujung jarimu ke dalam laut. Selepas itu tariklah ke atas. Apa yang kau tengok? Setetes. Itulah dunia. Mana akhirat? Itulah samudera yang luas. Allahumma salli ala sallam Muhammad Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad ya Semoga menjadi tambahan wawasan dan semangat dalam kehidupan kita ya guys ya Karena kenapa apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad Pengajarannya adalah jangan pernah putus asa Seandainya ya kan negeri Melaka kerajaan negeri Melaka dulu putus asa Maka tidak ada sama sekali Tetapi apa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama Islam Menjaga istilahnya bagaimana agar supaya syariat Islam itu tegak seperti itu dan juga orang-orang Melayu di negeri Malaka dulu juga bersikukuh ya kan memperjuangkan bagaimana istilahnya agar supaya agama Islam tetap berdiri kokoh sehingga terjadilah istilahnya ketika penghancuran ataupun kekalahan daripada negeri Malaka maka membuatlah raja-raja yang lainnya seperti itu guys ya membuat kerajaan-kerajaan Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Dan sampai sekarang pun kerajaan Johor dan lain sebagainya ya kan Nah itu berasal muasal juga dari Melaka Jadi pecahannya seperti itu guys ya Allahu Akbar Sangat-sangat Allah bermanfaat sekali bagi saya Yang terutama pasal pengajaran daripada sejarah ini guys ya Jadi kalau kita lihat Melayu ya Melaka seperti itu Iya kan?